Уважаемый господин президент, я очень благодарен вам за гостеприимство и теплый прием. Старая иранская пословица гласит, друг – это Божья милость, и я верю в то, что приехал к своим друзьям. Мне приятно побывать вновь в Тегеране, столице нынешнего Ирана, ставшего колыбелью одной из самых продвинутых скамьевческом и культурном плане цивилизации, через территорию которой проходили торговые пути задолго до того, как была открыта Америка. Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более 40 лет душит вашу страну санкциями пытается насаждать так называемые демократические ценности. Они, видимо, только забыли, что у каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии. И с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны. Это мой третий по счету визит в Иран. Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую жизнь. Из опыта моих общений с бывшими президентами Ирана, переговорами, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. И особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность этого сотрудничества.